भैया भैया रुको एक बार स्कूटी दिखाओ यहाँ तक लेके जाऊंगी बाय मेरी क्रिसमस मेरी क्रिसमस मेरी Christmas merry Christmas merry Christmas Christmas Nee. Oh, Merry Christmas. Merry Christmas. Oh. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas. oh, <laughs> no. Sorry. Merry. gracious. Very good. Uncle, Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Say hi! Hi! Merry Christmas merry Christmas हाँ हाँ हाँ सेंटा विश्राम कर रहा है भैया merry Christmas work mode on. no, no, no. no. Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! चलो वेरी <laughs> क्रिसमस चलो भैया